So alright, I just don't know why many of you fear from police, okay, police, by watching their dress, stance, attitude and this thing. But after watching this video, you will never fear from police, okay. So let's roll the depth intro. up and just felt right Phone blown like a tailpipe Today's schedule airtight a short day into a long night See you soon if you got the heart Meet you outside when सो so, right. तो पहले तो पुलिस का कंसेप्ट समझते हैं ये कब आई ओके कब आई और क्यों आई तो ये आई 1860 और इकसठ के बीच में आई जब अंग्रेजों का टाइम था ओके okay? वो अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे तब आई क्यों आई अंग्रेज जिसका गलत फायदा उठाते थे वो क्या करते थे इंडियंस पे जुलम उठाते थे ओके okay? प्रोविजंस ऐसे बना दिए कि वो इन पे अत्याचार करते थे ओके okay? तो वो एटीट्यूड आज हमारी इंडियन पुलिस में भी देखा जाता है ओके क्योंकि प्रोविजन ही कुछ ऐसे है तो मेन फंक्शन समझते हैं पुलिस के मेन फंक्शंस क्या है ओके वैसे तो काफ़ी सारे फंक्शन है जो मेन है वो क्या है पहला है to maintain peace and security in the society okay कोई भी सोसाइटी है कोई भी स्टेट है उसमें मेंटेनेंस बनाए रखना पीस बनाए रखना शांति बनाए रखना एग्जाम्पल सपोज आपने देखा होगा किसी भी सिटी में कोई मेला लगा है ओके मेला लगा है वहाँ मेला लगा है तो वहाँ क्या होता है भीड़ होती है तो वहाँ ही अपने आप आ जाते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो मतलब शांति बनाए रखने के लिए ओके कोई भी लाइव शो हो रहा हो कुछ भी हो ये अपने आप आ जाते हैं इनको कोई कहता नहीं कि आपकी ड्यूटी है वहाँ जाओ ये अपने आप सतर्क हो जाते हैं और ये वहाँ पे आ जाते हैं क्यों इन्हें मेंटेनेंस बनानी है ओके पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखनी होती है ओके सेकेंड फंक्शन आता है to prevent any crime okay कोई भी क्राइम को होने से पहले ही रोकना उसको ओके उसके लिए ये कोई भी स्टेप्स उठा सकते हैं ओके जैसे कि आपने देखा होगा ये रात को गश्त लगाते हैं रात को रात को वो इसलिए लगाते हैं कि कोई भी क्राइम ना हो जाए सोसाइटी में ओके तो ये किसी को भी सर्च कर सकते हैं किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं ओके इनको सारे राइट्स होते हैं ओके तो इनकी कुछ खासियत ये होती है कि इनकी 24 फोर आवर ड्यूटी होती है ओके आप इनके पास कभी भी जाके अपनी कंप्लेन एफ आई आर कभी भी लिखा सकते हो ये आपको मना नहीं कर सकते कि भाई हमारी इस टाइम ड्यूटी नहीं है तो आप जाओ okay twenty four hours duty होती है इवन अगर ये छुट्टी पर भी होते हैं तो भी ये कंसिडर किए जाते हैं कि ये ड्यूटी पे है एग्जाम्पल सपोज आपकी सोसाइटी में कोई पुलिस वाला रहता है ओके वो छुट्टी पे आया हुआ है ड्यूटी उसकी कहीं और है वो घर पे छुट्टी पे आया हुआ है ओके तो सोसाइटी में कोई भी क्राइम हो गया तो वो आप उसके पास गए कंप्लेन लिखाने या फिर कुछ उसको बताने तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ ओके पुलिस हमेशा ड्यूटी पे होती है ओके साठ प्रोविज़न देता है कि कोई भी पुलिस वाला अगर कोई छुट्टी पर भी है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा ड्यूटी पर है okay as a professional so no need to afraid from police okay so that's it from my side but from your side subscription likes and share remaining so do it I will see the next video chase And every road you take about you.